I mean, against Priest, you never know what's about to happen. He can swing it around. See? And now, guys, we have the Poggers. Let's go! Yoggers! Please rush! Why? Oh, come on. What are my baby minions? And look at his ones. Core Hound. Wow. I lost! je suis sûr, il joue pas de Brawl, si. Tu sais, il joue Brawl. Oh, de toute façon, on est Oxaron. En vrai, j'ai envie de faire Oxaron. Hein. Euh, vol 3 créatures. Vol 3 créatures. Vol 3 créatures. Allez, 3 créas dans ma poche. 3 créas dans ma poche. Quoi ça ah, Ça destroy tous les minions. Peut-être pas le meilleur. Hein. vraiment pas le meilleur. C'est fun, mais... Ah euh, par contre, s'il fait brawl et que ça ressort, voilà, c'est tout. Oh Yoxaron il faut sortir Sors, sors, sors Non, il a une deuxième Sors, sors, sors <laughs> S'il te plaît <laughs> Let's go C'est clippé les amis High London It's whatever. i only got two cards left anyway. Weird, very exciting cards, honestly. Oh, they died. Did you eat them, Yog? Did you eat all the cards? You did, didn't you? You greedy bastard. Uh, so that yogs dead, essentially. It's perfectly full, but obviously he's dead. Unbelievable, I actually won. That's, that's impressive. Ha ha ha ha! Okay, so here we go. Explain it one more time, for good luck's sake. We play Aviana, then we play Lightning Blue. We play Coon, refresh our mana. Then we play Bran, we play Violet Illusionist, we play Death Speaker on that Violet Illusionist. Now we play Yogg, has two spins. It worked! We did it! This is how you do it in Druid! This is how you play Rod of Roasting and Druid. We actually did it. You know, this is literally what I just said. <laughs> and another spin for BM. Watch it be another rod. He's so funny. Wait, it's still going? Oh, okay, okay, yeah. I was about to be like, bro, that'd be too much. Pray to Yogg. It's gonna happen. Luckily, duckily, Yogg will not betray me. Kasparov roasting and make me happily. Let's see if Jean is gonna become a mod. No way! It happened twice in a row! There you go, John. There you go. I'm like, probably has a clown their last card. But we have York for that. Yep, there's the clown. Slightly overstated. Oh my god, come on York! Just take the one that eats everything. Just eat everything. You got this, bro. You got this. Come on. This is your moment. Bomb! dare it, Rush. Don't you dare it. wow, that's a York, guys. <laughs> what you gonna do, Jared? Les one-off. Hein. Mais one-off contre un DH, ça veut pas dire qu'il a gagné. Hein. Je le dis. Hein. Après, on peut, si on a, si on a barrière, on lance sur lancer d'anneau, ce qu'il faudrait absolument. Barrière, let's go. Contre-sort. Point, point, point, point. Mystère ancien, barrière, nickel. Lancer d'anneau, barrière, on va se heal, on va se heal. Hein. Contre-sort, on... a toujours le contre-sort en backup. Hein. Ok, donc là on est face, pièce, Renault, barrière. Et là on lui remet une barrière. <laughs> le mec s'est mangé trois barrières dans le port. Oh yog. Plus 14 HP j'ai 28 HP là. Sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. Oh, pas mal. En vrai, pas mal parce que. Avec Pyroblast Du coup, j'ai forcément gagné si je vais sur Pyroblast. Non, non. Alors là, par contre, s'il se passe ça là, je le renvoie à Trollden et on fait un deuxième point d'exclamation Trollden. Non mais c'est pas possible gros. C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible gros. C'est quoi Mais quoi J'ai voile corrompu qui m'empêche de prendre des dégâts. Il fait, il fait pyroblast le yog. Je tiens à 1 HP dans la game. Et je gagne sur pyroblast insensible. Ah là c'est trop, c'est trop. <laughs> c'est quoi C'est quoi cette game Да, пойдет. Это первая игра, ну как вторая на этом. Я сдохну, я понял. Я понял. просто ни одного раза.